Het Forever Marketingplan. Een korte uitleg, zodat je hem zelf ook kan tekenen. We kennen het marketingplan met vijf niveaus. Vijf niveaus met de mogelijkheid om na niveau 5 nog verder door te groeien. We onderscheiden de volgende posities. De distributeur, de assistant supervisor, de supervisor, de assistant manager en de manager. Dit zijn de vijf posities binnen het marketingplan. Forever bepaalt op welk moment op welke plaats jij bent en dit doen ze aan de hand van cc's. Dit is een interne case credit meeteenheid, internationaal en het komt overeen met ongeveer 10 keer zo'n gele kan. Dat is één case credit. Dus een interne rekeneenheid met verhouding van 10 kan een aloe vera per case credit. Je wordt assistant supervisor als je 2 cc hebt omgezet. Als je 25 cc omzet, ben je supervisor. En als je 75 cc omzet, assistant manager. 120 cc en je bent manager. Dit wordt gemeten in twee opeenvolgende maanden. Op zo'n manier bepaal je dus je positie binnen het marketingplan. Daarnaast zijn er kortingen. Geregistreerd distributeur krijgt meteen 15% inkoopkorting. Een assistant supervisor krijgt 30% inkoopkorting plus 5% bonus van Forever. De supervisor krijgt ook 30% inkoopkorting, maar die krijgt geen 5, maar 8% bonus van Forever. En de assistant manager krijgt 30% inkoopkorting en 13% bonus van Forever. En op het niveau van manager krijg je 30% inkoopkorting plus 18% bonus. Dat is ongeveer de hoogste korting die je kan krijgen. Nu kunnen er klanten zijn die zeggen, ja, maar die hoge cc's, dat is wel moeilijk om dat in je eentje te doen. Dan trek ik deze lijn en laat zien dat <clears throat> tot en met supervisor je het in je eentje zeker kan doen. Maar dat de hogere cc's behaald worden door het opbouwen van een team. Het is netwerkmarketing, dus je werkt met een team en de omzet als je team gaat bepalen op welk niveau jij in het marketingplan bent. Dus een team voor de hogere cc's en in je eentje tot en met assistant supervisor of supervisor. Dit is het hele marketingplan in notendop, zodat je hem zelf ook kan tekenen. Dankjewel.